Контрактник? Я мобилизован с мест лишения свободы. То есть ты сидевший, да? Да. А когда сел? <clears throat> сел, короче, 19.01.2016 года. За что? Э, статья 174, часть 3, вооруженный народ бой. Сколько дали? Ну, дали 7 лет 6 месяцев, отсидел 6 лет и 8 месяцев, 10 месяцев до звонка оставалось. А какие обстоятельства там разбоя было и так далее вооруженного? чтобы? Залез в хату, ну, в квартиру, можно сказать, не в квартиру, даже в дом. Вот. Э, залез от того, что просто хотел кушать, но не с целью сначала, что а так что дальше, то, что я прихватил с собой там пару ноутбуков, пару телефонов, это уже, ну, как это говорится, э, жадность прайера просто сгубила. Поэтому, ну, это уже по ходовой просто я полез. А так изначально у меня не цель, не цель была такая, ну, что э, залезть именно нахлобучить, короче, забрать, там, завалить. Там. Нет, просто она залез, кушать хотела. Сам было или групповой? Один. Один, да? А до этого чем занимался до 16 -го года, до разбоя? До 16 -го года? Угу. Служил в армии, вооруженных сил Российской Федерации. Срочка? Контракт, срочка. А как так случилось, что не было денег? Э, то есть не было денег, чтобы купить, покушать? Я не в России сидел. А где? Донецкая Народная Республика. В Донецке, да? А как? А, то есть ты с России приехал в Донецкую Народную Республику, да? В 15 году. Э, как кто? приехал в 2015 году, а, в 2014 году я уволился, не, в 2014-2015 году я уволился из Вооруженных сил Российской Федерации угу. <clears throat> в феврале месяца. Поехал, нет, взял, выписали мне военно-проездной билет с счастья. Вот. Сел на самолет, поехал, а, полетел в город Хабаровск, Хабаровский край. Ну, там некоторое время там работал, считай, февраль, март, Кем? апрель, разнорабочим. Угу. <clears throat> Четыре месяца я там пробыл в Хабаровском крае. Э, проработал в должности разнорабочего, фирма «Хаппик-монтаж». Угу. Ну, вот. Ну, после того поехал в ДНР. С целью? Точнее, не поехал, можно так сказать, а двинулся автостопом. Ну, цель поездки в ДНР? Цели, Я цель у меня такая была, что у меня не было цели там заработать денег, потому что там платили 15 тысяч рублей на тот момент. Вот. Ну, за денег мне смысла не было ехать. Угу. Вот. Если, допустим, я работал в хаптехмонтаже, у меня зарплата была 60 тысяч, а там платят 15 тысяч. Не за денег я поехал, это раз. Во-вторых, не из-за идеологии. Ну, <clears throat> у нас, допустим, по телевизору говорят одно, вот. Что вот так, вот так, вот так. Вот. Как бы, ну, средствам массовой информации особо я не доверяю. Вот. я просто поехал проверить себя. Вот. Что значит просто поехал проверить себя? Ну, проверить, смогу ли я вообще, ну, отсутствует ли у меня чувство страха или нет. Есть ну, ли чувство страха я, или нет. Я правильно понял? Ты поехал воевать, да? Воевать, да. А ты поехал воевать, э, ну, то есть, э, ну, где Хабаровский край, там Камчатка где-то родился и Донецк. Это что там тысячи километров. Mm. Километров. Ну, около 10 тысяч километров. Да, ну, то есть ты приехал в Донецк и куда пошел там? Mm. Попал сначала... Нет, сначала приехал в Донецк, э, обратился в город Донецк, Киевский район, военкомат, короче, ну, находящийся по улице Собинова 1, обратился в военкомат, э, э, ну, короче, сказал, что хочу служить, короче, проходить военную службу э, в вооруженных силах, ну, ДНР. Вот, ну, они мне сразу сказали, что, ну, не, короче, требуются такие, типа, как танкисты, в основном, и пехота. Ну, начал проходить комиссию, прошел комиссию, ну, вот. Ну, потом, короче, там была одна женщина, я не знаю, какой она пост там занимала у них в военкомате, ну, где-то возле начальника, ну, где-то там. <clears throat> Предложила мне поступить э, в Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Но, ну, ну, если, допустим, в России поступить в военное училище, там было бы мне тяжеловато, во-первых, потому что ну, у меня не было среднего образования, у меня было неполное среднее образование. Угу. Вот. А, во-вторых, э, там нужно, короче, сдавать ЕГЭ, <clears throat> чтобы поступить. Вот. Я думаю, я бы не сдал бы ЕГЭ и не прошел бы по-любому. А что такое ЕГЭ? <clears throat> Единый государственный а, экзамен. экзамен, да? да. Ну, короче, я понял. ЕГЭ, либо называется он ГИА, государственная итоговая аттестация. Ну, то есть, и, и, и ты как бы ну, пошел в войска, да, так называемый ДНР? Ну, сначала надо сдать, получается, экзамен, чтобы просто поступить. Угу. Вот, потому что там уж не все проходят. А тут, короче, получается, меня взяли с 9 классами образования, угу. но взяли за то, что у меня просто была армия, угу. что я служил срочку, угу. служил контракт в армии. Угу. Из-за этого меня просто взяли. Ну и тем более там, ну и контингент такой там был в основном. Ну, в общем, много малолеток училось. Угу. В основном те, кто а, закончили там при Украине или уже там при Донере закрыли, а, закончили а, Болтом такой, находился республиканский военный лицей. Вот. Ну, их в основном брали без экзамена сразу. Mm -hmm. вот. Ну, она мне приложила, говорит, хочешь, говорит, ну, тем более, говорит, там первый выпуск, пять лет надо было отучиться. <clears throat> Сейчас она говорит, считай, сейчас, говорит, 15 год, в 2020 году выйдешь офицером. Первый выпуск. Угу. Первый выпуск, говорит, кадровые офицеры. Угу. Потому что, считай, ну, в вооруженных силах там ДНР, а там, короче, не было, там, кадрового состава мало было. Вот. А тут вы выпустите где, первый именно кадровый состав. Ну вот. Ну, я подумал такой, ну, думаю, то а чего бы и нет. Ну, я согласен. Ну, по-быстрому комиссию прошел, получается. А, военно-врачебную комиссию прошел, собрали документы, считай, паспорт у меня был, военный билет у меня был, а сняли ксерокопии просто прошел э, проверку служба, короче, Министерства государственной безопасности. Ну, вот. Все, справку мне выписали, все чистый, короче, в федеральном и в местном розыске. Я понял, финал этой истории, где учтился? Финал, финал этой истории... Ну, то есть тебя взяли, да, в это училище? Да, меня взяли. Ты учился, да? Учился, правда, недолго. Попросил, чтобы меня потом очистили Почему? Ушел, короче, из-за того, что <clears throat> ну, учеба просто тяжелая. Я в школе, ну, не то, что плохо учился, учился так, в принципе, нормально. Такие mm-hmm. гуманитарные предметы, там, любил географию, историю. Вот. А, ну, у меня просто не складывалось такие там точные, допустим, науки, как ну, алгебра, там, геометрия, там, физика, химия. Я не любил в школе эти предметы. Вот. И как бы не то, что я не хотел их учить, они мне просто не давались. Ну, вот. ну а там получается как а, военное училище, там шло высшее гражданское образование и военное среднее специальное. Вот. Ну, то есть ты не тянул и попросил отчислиться, да? Я не тянул. Военные предметы я нормально тянул. Все, шел нормально. А такие, ну, как геометрия, алгебра, там, другие предметы, короче, у меня, ну, короче, темный лес по этим предметам был. Вот. Ну, мне командиры, да нормально все, говорит, учись, короче, ну, вытянем, короче. Вот. Но ну, я уже понимал, что, получается, уже подходило, ну, получается, должно было подойти полугодие, и там семестр надо было сдавать, короче. Вот. Но я понимал, что я его просто не вытяну, короче. Вот. Ну, там как бы шло, получается, если первый семестр не сдаешь, там, получается, там лишали тебя просто стипендии, вот. Ну, а после второго семестра тебя уже просто отчисляли. Я понял. А, а, где жил? Не понял. Где жил в Донецке? А, на что жил? Ну, там, короче, на казарме жил. На казарме, да? А почему он не продолжил контракт в России? Что случилось? Вот ты сказал, что сосочки пошел на контакт. А, ну, ну, там, короче, не могу правильно сказать, а не сошелся ни во мнениях, ни в отношениях а с командиром взвода. Что случилось? Драка была? Да. Ты побил командира? Ну, чуть-чуть. То есть тебе дали категорию, да? Мне ну, не дали. Ну, меня просто попросил, короче, ну, уволься, говорит, а, поэтому получается. Ну, добровольно, короче. Но когда увольняешься где-то в другом месте, контракт можешь продолжить или нет? В России? Когда увольняешься а ну, да, ну, по то, статье. Да. Ну, в общем, можно. по статье уволен, да? Ну, меня, короче, меня по другой статье уволили. В какой? А, ну, вообще меня уволили, как бы а, подвели, как типа, как под прогулы. Типа я прогуливал, короче, и меня, ну, короче, получается, уволили. А, а из-за чего поругался с командиром? Ну, маму мою оскорбил. В смысле? Ну, оскорбил мою мать, короче, я ну, не буду говорить, как ну, получается. Ну, я ему просто дал лицо. Что, сильно побил? Ну, нормально. В госпиталь попал командир? Ну, не в госпиталь, ну, пару, короче, можно сказать, фингалов у него под глазами были. Угу. Вот. И он сказал, так, лучше увольняйся, добровольно, короче, ну, либо я обращусь, короче, во имя прокуратуру. Ну, дальше ты понимаешь, будет. Угу. А, вот ты ушел в, в Донецке с этого, с училища, да, и что делал потом? воевать пошел. Нет, так ты пошел воевать, да? И сколько воевал? Недолго, считаю. С октября месяца, октябрь, ноябрь, три месяца. А в так называемый ДНР, да? А на какую позицию? Где стоял? Да, где стоял и должность. Ну, вообще стоял под Песками, ага. А, поселок Жабуньки, то есть Новосибирский ага. район Донецка. Ага. Вот. Ну, а второй позиции стоял а, поселок Веселое, это под аэропорту. Хорошо, сколько платили? Платили сколько? Mm -hmm. Ну, вообще 15 и плюс боевые, ну, где-то в среднем, короче, ну, короче, до 30 тысяч уходил ну, в месяц. 30 тысяч рублей. А что такое случилось, что кушать не было за, э, за что купить? Что не было? Что, ну, что такое случилось? 30 тысяч в месяц получал, и что не мог купить себе покушать, потом что залез... Я в... уволился потом. А почему? Ну, ну, хотел поехать в Россию. В смысле, ну, типа, ну, <laughs> ты же хотел себя испытать. Ну, я испытал себя. И как? Ну, Я прошел этот, можно сказать, тест. А какой тест? Ну, тест, короче, я прошел то, что получается. У меня чувствовало чувство страха. Отсутствовало? Я да. понял. Хотел поехать в Россию, не было денег и залез на хату покушать, правильно? Да, залез в Донецке. Я понял. Хорошо вопрос. Ну, вообще, короче, ну, если изначально брать, а, еще получается до того, как произошла военная спецоперация, до того, как, ну, все началось, война, а, еще, ну, будучи, да, до этого, в 2015 году а, я хотел, короче, попробовать устроиться, короче, в частную военную компанию. Вагнер? Нет, ну не, там же не только Вагнер, есть, есть другие компании. Хорошо, есть, окей. Допустим, ЧВК идут там, грубо ага, говоря. Да. Я хотел, короче, попасть в частную военную компанию еще в 2015 году. Вот. Но насколько я просто читал в интернете, там нужен был боевой опыт, короче, там такое, допустим, служба в армии, там, короче, хотя бы там, ну, ну такое, короче. Вот. Я знал, что вот у меня есть, допустим, срочная служба, я знал, что я служил там контракт, а, нужен был просто еще боевой опыт. Ну. Но боевого опыта у меня не было. Я еще просто поехал на Донбасс. Вот. И поэтому я прослужил, короче, три месяца. Вот. Ну и как бы три месяца мне, в принципе, хватило. Я собирался, короче, уже после этих трех месяцев где-то, ну я планировал, да, где-то в январе я планировал уволиться, это 15, уже 16 -го года, короче, и поехать в Россию, короче, и, <clears throat> и, короче, устроиться в частную военную компанию. Ну это не обязательно, что Вагнер, вот. Ну, ну я понимаю, сейчас да. военной компании. Угу. Я хотел просто, ну, короче, как бы и на Донбасс я приехал, как бы, ну, как бы с целью для этого, как бы, то, Чтобы... я хотел. Я понял. Я не собирался на воевать на Донбассе там год, два, три, короче. mm Ну, у нас просто были такие ребята, допустим, которые там служили со мной, которые там, ну, уже, короче, ну, нормальный срок, короче, с 14 года там воевали. Уже на тот момент они уже там по пару лет, короче, воевали. Но ну, у меня не было там такой цели, чтобы задержаться там на год, на два, на три. Мне достаточно просто трех месяцев хватило, короче, я собирался уволиться, уехать в Россию, короче, и, ну, и, короче, найти более-менее нормальную частную военную компанию. Я знал, в принципе, что Вагнер там, это было понятно, что на тот момент она была самая известная в России, там, самая распиаренная, это я знаю. Я вот. понял, ну, то есть мотив мне понятен. Что случилось, что не было что покушать? Ну, получается, уволился. Вот. Ну, и первое время, короче, я еще, получается, жил в Донецке. Ну, короче, я уволился, и денег у меня там было мало. Где-то десятка рублей. Ну, десятка рублей это ну, на тот момент в Донецке это, ну, в принципе, ни о чем было. Вот. Ну, это жизненное просто обстоятельство, так получилось. Хорошо. Кто пришел в тюрьму предлагать идти воевать? Ну, вообще, во-первых, э, не предлагали воевать. Ну, а было такое, то, что пошла, короче, мобилизация. Mm-hmm. Ну, в ДНР была тоже тотальная именно мобилизация. Mm-hmm. <clears throat> Насколько я знаю, я еще сидел в колонии, общался с местной администрацией. Ну, говорит, тотальная, говорит, вообще именно тотальная мобилизация полная идет. Прям, говорит, ну, с автобуса, говорит, выдергивают, короче, говорит, ну, забирают, короче, сразу. Вот. Ну, а там дальше уже, говорит, посылают на войну. Ну, просто э, я знаю, что 1 сентября 2022 года вышел закон, ну, это конкретно в ДНР, выпустил глава ДНР э, закон о том, что могут, короче, мобилизовывать бывших заключенных короче, из мест лишения свободы. Но вы же понимаете, что зэки не служат в армии. Чтобы, короче, они служили, их нужно юридически очистить. Вот. И все, и после этого, короче, тогда уже начинали, начинали выбирать. Вот вышел этот закон. а еще перед этим, где-то перед тем, как он вышел, я уже слышал, еще где-то меня забрали в сентябре, где-то в июле месяце я уже слышал, что в России, короче, ездили уже частные военные компании по лагерям, забирали. Вот. Ну, как бы слышал, но я не знал, просто правда это или нет. Вот. А потом, когда вышел в Денерии закон, я уже понял, что это правда, что в России полным ходом забирают. Да, да, сейчас на военный Пригожин лично приезжал. Ну, тем более там тоже, и пока я сидел в местах лишения свободы, я смотрел э, в интернете видео, короче, как приезжают э, а, в места лишения свободы в России, просто ну, берут... Ну, хорошо, в Донецке кто приезжал? Кто тебе предлагал, например, например идти? Ну, ну, тебя же насильно не отослали. Нет, конкретно э, к нам ДНР, короче, не приезжали частные военные Хорошо, компании. как предложили эти воевать? Ну, вышел закон, начали ездить местные подразделения. Ну, такие известные, как 9-й полк, 11-й полк, а, интернациональная бригада «Пятнашка», «Спарта», такие, ну, такие подразделения местные. Самое первое подразделение, которое к нам приехало, а, отдельный десантно-штурмовой батальон Сомали. Ну, они как бы приехали, а, перед этим это где это, да, э, а, вот этот, герой Новососии, уже покойный, да? Главный был Диви. Да, он сам. А перед этим, короче, сначала я еще был в зоне, <clears throat> я еще работал в промзоне изначально. А, прошли, короче, а, ну, местная администрация сразу курсанула, что говорит, пишите, короче, помиловки, ну, приедите на штаб, короче, пишите помиловки. Ну, там именно массовое, короче, побежали именно все. Пришли туда на штаб, короче, ну, там у нас местные оперативники, короче, раздали листки. Ну, там листок такой э, обычный, там просто фамилию, отчество написал, а, там готов воевать там на любых рубежах, там, там ДНР, короче, э, короче, там, куда тебя, куда пошли, короче. Все, заполняешь это листок, фамилию, отчество просто написал, расписался, и все, эти листки ушли. А, и получается, ну это было в сентябре месяце, и где-то ну, числу, наверное, к 12 сентябрю я уже был амнистирован угу. полностью. И где вы, и куда тебя пристроили воевать? Приехал называется? отдельный десантный штурмовой батальон Сомали. Меня забрали как говорят отдельный десантный штурмовой батальон Сомали. Ты штурмовик был? Вообще да. Позиция какая? Стоял Должность. в Песке, Донецкая область. Должность стрелок? Пулеметчик пулеметчик, да? То есть ты штурмовик был. И когда попал в плен? Плен попал примерно где-то ну, числа 29 сентября. 17 сентября мы меня мобилизовали. Вот. Ну, мы вообще как... А, не то, что как мобилизованные шли, вообще шли как... Ну, как бы вообще как добровольцы. Угу. Ну, я, как я сказал, сам до конца не знаю, либо как мобилизованного, либо как добровольца. Но ну, вообще говорили, типа, как добровольцы идем. Ну, короче, тебя выпускали, говорили, забываем вот эти 10 месяцев, что тебе осталось, иди да. воюй, правильно? Это такой обмен был. А по деньгам что предлагали? 175 тысяч рублей в месяц. А, это, ну, если на казарме, короче, сидишь, а сказали, 175 тысяч зарплата. Если на боевых, ну, где-то 1250 в общем. Ну, то есть ты штурмовик, ты должен был воевать? А кто должен был платить? Потому что как бы для Донара это большие деньги, 250. Это Минобороны РФ должна была платить? Ну, вообще да. Минобороны, да? Ну, я не знаю точно. Ну, короче, а, когда мы приехали на казарму, а, нас собрал командир батальона, угу. сказал, что пацаны, говорят, вас, короче, Путин приравнял, короче, к российским военным. То бишь полный, все подразделения в ДНР, короче, приравнены, короче, к армии России. И то бишь я, ну, до этого, насколько я слышал, там получали, по-моему, 76 или 80 тысяч, короче, платил Пушилин. Вот. Но сказал комбат конкретно, пацаны, вы, вас приравнял Путин, короче, к армии России. Теперь, говорит, зарплата у вас 175 тысяч рублей. Говорит, ну, кто будет на боевых стоять, короче, и зарплата будет где-то 1250 в общем. Угу. Что брал штурмом? Что, брал, что брал штурмом? штурмом. Штурмом ничего не брал. А, <clears throat> ну, как бы вообще а, был, короче, в этой штурмовой роте, но, короче, на штурм не ходил. Стоял конкретно в секрете. Стрелял? Группа, короче, огневой поддержки и группа прикрытия. Он ну, стрелял? Стрелял. Это я не отрицаю этого. Много стрелял. Пулеметчик все-таки, штурмовики. Бои же жесткие были под Песком в свое время. Ну, в, знаете, в пулеметчик был, но оружие, честно вам скажу, было говно. Ну, оружие, ну, именно повыдавали такое полыно пацанок, короче, просто оно, оно клинило. Вот. Ну, короче, я думал, как бы, ну, приравняли нас, в принципе, к России, думал, ну, думаю, еще на тот момент думал, что, может, выдают, хотя бы выдадут нормальное оружие. Ну, а честно, выдали оружие именно хлам. Но я еще Получается, у нас как? У нас а, было вообще, в общем, три роты пехоты. Ну, мы сразу, получается, как приехали на казарму, а, сразу, короче, нас распасовали, там, кто 14 -го года воевал, там, говорит, сразу давайте, пацаны, говорит, минометчики сразу отдельно, а, там, птурщики, там, ну, отдельно, короче, говорит. Потом еще большой запрос был на этих а, а, операторов, короче, на квадрокоптерах, говорит давайте, говорит, там, на операторах квадрокоптера, говорит, нужны люди, именно, говорит, добровольцы, кто хочет, короче, сразу. Ну, там вышло там где-то там десяток человек, вот, и потом я так вообще мельком видел, привезли там квадрокоптеры, вот, и там, короче, их обучали дальше. С родных кто-то живой? М? С родных мама, папа живы еще? Мои? Да. Ну, вообще, мама есть, а отца нет. Вот. Мама где осталась? Там, где родился, да? Да. Камчатский край, да? Камчатский край. Кем работает? Не помню. Кем работает мать? Честно, скажу, сейчас не знаю. Потому что с мамой не общаюсь 8 лет. Почему? Ну, семейные, короче. Семейные, можно сказать. Проблемы. Трудный ребенок был? Нет, меня просто мать не растила. Вот. Для нее я чужой человек. Почему не растила? В чем ну, проблема? Ну, меня бабушка воспитывала с самого детства. Мама, мать бухала или что? Мать не бухала. Ну, короче, мать там постоянно в разъездах, там своих, короче. Свои проблемы у нее. Она, у меня, допустим, есть младшая сестра, короче, она от меня младше. Но, ну, вот мать воспитывала конкретно сеструху, мою младшую, короче. Вообще у меня две сестры. Вот. Одна, короче, сеструха, что младше меня на год, короче. Угу. Мы с ней, ну, короче, по годам, короче, именно родные. А третья, что у меня сеструха, получается, сводная, короче, ну, от разных отцов. Угу. Вот. Ну и, допустим, мать, короче, воспитывала сестру, вот, а меня не воспитывала, меня воспитывала бабушка, поэтому для нее как бы чужой человек. Смотрите. Э, как бы по крови свой, угу. но с другой стороны чужой. Угу. Я понял. Э, за что ты воевал в Украине? Можешь объяснить мне? Воевал за За что воевал? Я не знаю, честно, я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Но... но могу сказать точно, что воевал я точно не за бабки. Ну тогда за что ты воевал? За что вот были последние данные украинского генштаба? Умерло 100 тысяч россиян. За что умерли эти 100 тысяч? И, и ты был готов умереть? Я не был готов умереть. Хорошо, за что ты воевал? За что умерли эти 100 тысяч? Просто объясни мне. Я тебя спрашиваю как солдат. Не, ну понятно, 100 тысяч человек, это понятно, цифра не маленькая, цифра большая. За что? Вот. За что? Ну, вот эти 100 тысяч, что погибло, я думаю, у них была своя голова на плечах. Ну, я, что... я спрашиваю, за что умерли эти все люди? Я не знаю, за что они умерли. Хорошо, за что ты воевал? Mm, да что я, я не знаю, честно, ну, как, как вам на этот вопрос ответить. Вот. Но воевал как бы я, ну и не за бабки, как и в первый раз я не воевал. И воевал я точно не за идеологию. Если я в 15 году приехал, я сам это смотрел, короче, своими глазами, что происходит. Вот. И я видел, что происходит. Вот. И что происходит? Ну, на самом деле, не все, не все оно гладко так, как оно кажется. Но ну, все, как говорят, посредством массовой информации. В России, да? Ну, в России. И здесь я не знаю. Ну, хорошо, объясни мне, что, что значит для тебя не все так гладко? Что случилось? ну, я имею в виду то, что, допустим, там говорят, там убивают, короче, э, славянское население. Укропы типа, да? Ну, это говорили, правда? по крайней мере, в 15 году так. Это правда или нет? Не, ну, конечно, а, да, спору нет, я не знаю, конечно. А, всей точности я не могу говорить, но, допустим, а, последний вот где-то месяц, вот как я сидел а, досиживал Фоксу. Вот. Именно очень сильно обстреливали Донецк. Вот. Ну, именно, короче, и обстреливали в основном, короче, и такого старое советское вооружение, точка У. Точка У, короче, и грады, ураганы. В основном стреляли, короче, по городу Донецку, именно по центру города. Ну, я слышал там, короче, именно среди гражданского населения а погибших очень много. Ну, а честно говоря, ну, скажу так, кто стрелял, я не знаю, честно. <laughs> Что сейчас идет между Россией и Украиной? Не понял. Что сейчас идет между Россией и Украиной? Между Россией и Украиной? Ага. Ну, не знаю, в последнее время шла специальная военная операция. Сейчас не знаю, наверное, уже война. Наверное, война, правильно, да? У Паши, вот ты, ты же шел воевать за Россию, да, в составе ДНР, так называемый то есть вас приравняли к российским военнослужащим. А хоть я тебе вот просто, вот я тебя послушал, вот я тебя как бы подсуммирую, за что ты воевал, да? Вот у тебя как бы в жизни неплохо было, да? Ты хотел в частную военную компанию, хотел юзать ситуацию в Донецке, типа приобретая боевой опыт, и потом пойти в частную военную компанию и там зашибать 200-300 косарей. Правильно я резюмирую как бы? Но тут, ну вообще, но тут как бы не фартануло. Не, вообще, вот, короче, последний момент, почему я вот могу сказать, что почему я мобилизовался, угу. как бы, да, я не буду вам конкретно сейчас врать, именно. скажу, да, у меня прострелила такая мысль, короче, пойти в частную военную компанию. Ну вот, но поехать я хотел именно не сюда, не на меж, короче, вот этом пространстве. Хотел поехать куда-то в другое место. Сирия там или другие какие-то точки. Они же не только ЧВКшники, насколько она базируется сейчас здесь, именно на Украине, так как российские там ЧВК. Вот. Насколько она им по, по, по другим точкам есть. А за, за что умирают украинцы? От россиян? Почему украинцы? они, да, заслужили ли они это, умирать от россиян? Ну, я не знал, что они умирают. Они умирают за свою землю. А заслужили ли они? чтобы умирали от э, россиян? Ну, вы знаете, я могу сказать вам так. Э, я, к сожалению, не президент России. Я не, я не занимаю какое-то большое место выше, выше эшелонированной власти. И не решаю такие моменты, как, допустим, взять просто вот так вот начать войну. Но ты же сам приехал на Донбасс добровольно, тебя же не слал Путин воевать за так называемый Донар. То понятно и не спорю, Ты же добровольно пошел? Да, добровольно. Потому что это все такое, как бы, порожняк насчет Путина. Ты же сам добровольно поехал. Ты же сам добровольно воевал. Ты же сам пришел к этому батальону на лососе и Сомали. Ну да, я не спорю, пошел А это все ты сделал. Тебя же Путин не тянул, не правительство и так далее. Да. Вот ты, вот ты мне говоришь о Путине, да? На выборы ходишь? На выборы? Да. Нет. Так при чем тут Путин? Ты же не голосуешь. У тебя никакого мнения нет. Ты не веришь в то, что можешь влиять на политику, правильно? Ты веришь, что можешь влиять на политику в России? Я не знаю, последнее время просидел, знаете, я, провал, можно так сказать, провалился сквозь время. Ну, ты провалился в жизни. Можно так сказать? Ты провалился в жизни. Возможно, и такое. Юзают ситуацию в Украине, убивая украинцев, стреляя против них и так далее. Вот у тебя непруха в жизни в России, да, если так взять, и ты за счет Украины как бы хотел реализоваться, ЧВКшником стать и дальше как бы воевать. Да, ну я хотел, пору нет, но я хотел в другом направлении. Как вам? Не, а, а что? А Потому что... что здесь, можно так сказать, ну, братский народ. Серьезно? Ну, ты приехал как бы юзнуть братский народ. Ну, ты, ты воевать с братским народом захотел. Ну, то есть сирийцев, грубо говоря, можно убивать, а братский народ можно не убивать, да? Нет, как и сирийца, вы говорите. Ну, ты же хотел в Сирии или Ливии. Нет, ну, то есть, как бы челове понятно, челове там... человеческая жизнь для тебя не имеет Сирия, никакой, понятно, никакой ценности, да? Есть, такая, есть такое исламское государство, это террорист. <laughs> Да, я знаю. А когда его победили? Оно еще есть? Я не знаю. Ну, я думаю, полностью его не уничтожили и уничтожил. ИГИЛ оно называется. Нет? Исламское да. государство. Исламское государство. То есть исламское государство хотело их воевать. Я понимаю. То есть ты не можешь объяснить мне, за что ты воюешь здесь, правильно? Я не знаю, я можно я не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Ну, я не знаю, я не могу просто подобрать э, именно правильные слова, чтобы ответить на этот вопрос. А за что воюет Россия? Я не знаю, у них своя глава, но причал за что они воюют. А ты, ты как бы не часть России? Не понял. Ты не часть России? Ты себя не отождествляешь, кстати, с Россией? Нет, ну я, да, я коренной россиянин, не спорю. И говорю так, как есть. Хорошо, хочешь ну, быть обмененным? Черт. Обмененным хочешь быть? Да. А, и потом пойдешь в ЧВК, правильно? Ну ты как бы уже с боевым опытом. Нет, сейчас у меня, знаете, какая перспектива у меня вернуться домой. Что будешь делать? Работать. Где? Я еще не знаю, может быть, блогером стану. Блогером? Да. И о чем будешь говорить? О чем буду говорить? Да не буду говорить, буду показывать. Что? Ну, допустим, есть такой спорт, мне нравится, называется спортивная ходьба, знаете? <laughs> <clears throat> Вот буду агитировать спортивную ходьбу. Хорошо, хочешь сказать что-то украинцам? Украине? Украинцам. <clears throat> Да я даже не знаю, что им сказать. Не знаешь? Не знаю, я, я думаю, такого резко просто задали такой вопрос. И если бы я думаю, у меня было бы именно подумать, хотя бы, ну, я не знаю, день бы, я бы, может, подобрал бы правильные слова. День нужно думать? А даже извиниться не хочешь, да, за то, что сделал? Ну, пришел сделал. воевать, да. Ну, я не знаю, за что извиняться. Не знаю, за что извиняться, да? За то, что пришел в чужую страну с оружием воевать. Понятно, что пришел, но тут не на десятки сидит таких, кто пришел сюда. Мы сейчас с тобой разговариваем. Я тот же самый вопрос ставлю и другим. Ты же за себя отвечаешь, нет? Я за себя или кто, или за тебя бабушка или мама отвечает по жизни? Нет, я сам за себя отвечаю. Ну так ответь за себя. Зачем ты говоришь, что здесь десятки других? Вы как биомасса там, что ли, в России или как? 140 миллионов биомасса? и тыкаете на других, а еще сразу ко мне, вот есть другие. Я не знаю, я вам говорю, если у меня был хотя бы подумать день, я бы, может быть, подобрал бы правильные нужные слова. А так сходу я не могу сказать. Ну. Россиянам что-то хочешь сказать? Россиянам? Ну, я бы мог бы обратиться, допустим, к высшему политическому руководству. Обращайся, вот камера, обращайся. Я хочу обратиться именно, прежде всего, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Вот. И к высшему политическому руководству о том, чтобы российское военно-политическое руководство побыстрее именно обменяло ну, конкретно меня и моих, можно так сказать, товарищей, соотечественников, которые на данное время сейчас именно сидят здесь. Просто прошу вас, а, не затягивайте время. Время-то идет, война продолжается. Прошу вас, обменяйте просто нас скорее. Просто я прошу именно конкретно Владимира Владимировича Путина о том, чтобы он нашел именно какой-то компромисс, а, договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы они вместе решили этот вопрос, а, а, вернули наконец-то домой, допустим, украинских военнослужащих, которые насколько я знаю, тоже пребывают именно в российском плену. Вот. Ну, естественно, вернули, чтобы у нас тоже домой, потому что мы тут тоже уже как бы, ну, вроде не полгода сидим, но тройку, по тройку месяцев сидим. И тут есть люди, которые сидят по 6 и по 9 месяцев, ну, как бы, которые, а, я так считаю, ждут именно тоже матеря, жены, сестры, братья дома. Поэтому прошу а, вас конкретно, Владимир Владимирович, пожалуйста, займитесь этим вопросом. А, меня ждут дома, меня ждет а, конкретно моя тетя, я ее просто хочу увидеть. И поэтому прошу вас, пожалуйста, договоритесь, пожалуйста, с Владимиром Зеленским о том, чтобы я вернулся скорее домой. Спасибо. Ну да, я хочу так резюмировать. Ты только думаешь о своей жопе. Да, вот хочу вернуться домой, хочу в ЧВК, вот только о себе, да, а когда стоит, то есть ты все осознаешь, о себе ты, ты, ты думаешь, о тех десяти, что там таких десятки есть, все равно, а когда тебя спрашивают, за что воевали и так далее, ты за что воевал, ты ответить не знаешь. Интересно, правда? Ну, не, ну я, <laughs> во-первых, не только переживаю за свою жопу, я сказал уже конкретно и за товарищей, за своих, которые здесь тоже пребывают, я тоже хочу, чтобы они тоже вернули. А домой. А чтобы война прекратилась, даже слова не было. Чтобы Владимир Владимирович, прекратите эту войну, прекратите убивать украинцев и так далее. Вот только чтобы быть обменено, а там, ну, посмотрим, как что будет, да? Нет, ну уж понимать, я ж не могу агитировать. В смысле, можешь? А почему нет? А почему? Ну, то есть воевать ты можешь, а агитировать нет. Боишься? Не боюсь. А, ну, да, от меня просто зависит. Боишься? Нет. <laughs> Даже улыбаешься, да? Потому что лжешь. Я не боюсь, знаете почему? Смысл мне бояться. Я так уже сидел там. Вот. И а в России, тоже? Я уже, в России тоже сидел? В России я не сидел.